Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri anayeshughulikia mambo haya kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, manaibu mawaziri mliopo, Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa kumi na tisa Nawaona wenye viti wenzangu wako mstari wa mbele wa vyama mbalimbali, lakini nami nawakilishwa na makamu mwenyekiti wangu yuko pale. Um, uwepo Mheshimiwa Jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa, lakini na kakaangu uh, Mheshimiwa Hamid Mahmud, msajili wa vyama vya siasa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Natambua uwepo pia wa naibu spika wa Zanzibar ambaye naye nadhani yuko kwenye timu moja ya mazungumzo ya vyama vya siasa. Viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa na mabibi na mabwana mliopo hapa, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa mambo kadhaa. Kwanza kutujalia kumaliza vizuri mwaka ishirini ishirini na mbili, lakini pili kutujalia kuona mwaka huu, na tumwombe Mungu haufanye mwaka wenye neema na baraka kwetu ndani ya nchi yetu uwe mwaka wa maendeleo zaidi ndani ya nchi yetu, lakini Mungu atujalie afya, nguvu na umri ili tuweze kutekeleza yale tunayoyapanga ndani ya nchi yetu. Lakini nimshukuru Mungu kwa kuniwezesha leo pia kuweza kuwa na mkutano huu. Niwashukuru viongozi wa vyama vya siasa vyote vilivyoko hapa kwa kuitikia wito huu leo na kuja kuona nini tunataka kuzungumza kwa mstakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Lakini namshukuru pia msajili wa vyama vya siasa, wasajili wote aliyeko Tanzania bara na Zanzibar kwa uratibu huu mzuri wa mkutano huu, lakini kwa uratibu wa mambo mbalimbali inayohusu vyama vya siasa. Nami niseme kama walivyosema wenzangu, kuwatakia heri ya mwaka mpya. Ganisha mwomba Mungu atupe mwaka mwema. Ndugu zangu, nimeitisha kikao hiki, kuna mambo ambayo yalizungumzwa, tulikubaliana na yanataka maamuzi. Kwa hiyo katika mambo tuliyoyazungumza kuna mambo ambayo leo tutayafanyia maamuzi, lakini niseme kidogo kwamba wakati mnanikabidhi kuongoza nchi hii au taifa hili, busara zilinituma kwamba jinsi nilivyolipokea taifa hili kunahitaji haja au kuna haja ya kufanya taifa liwe kitu kimoja. Wote tuzungumze lugha moja, na kwa maana hiyo nikaja na dhana, kwa kizungu ni ara nne, lakini kwa Kiswahili ina maneno ambayo hayaendi na ara na ara na ara. Nikasema ili taifa hili liwe moja, lazima tuwe na maridhiano na kwenye maridhiano, sisi vyama vya siasa tunawawakilisha wananchi wa Tanzania, ndio twenye sauti zao kwa mitazamo tofauti ambayo vyama vya siasa tunatizama. Nikasema kwa hiyo kwanza tuwe na mazungumzo ndani ya vyama vya siasa, pamoja na kwamba kuna vyama vingine vya kijamii, kuna NGOs, kuna nini, huko kote tukapita kuzungumza, lakini jukwaa kubwa sana ni hili la vyama vya siasa. Kwa tukakubaliana tuzungumze ndani ya vyama vya siasa, tukaunda kikosi kazi, vyama vya siasa vikafanya kazi yake nzuri sana, na nashukuru kikosi kazi ambacho kimefanya kazi hiyo. Wakatuletea mapendekezo kadhaa ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi na mengine kutolewa maamuzi. Lakini kwa upande wa pili, kuna chama kikasema sisi hatuingii humo tuna yetu, lazima uyasikilize pembeni. Nikapata maoni mengi, usiwasikilize hao wala, nikasema hapana, kwa sababu tunataka kujenga taifa moja, acha niwasikilize, ngoja niwasikilize watasema nini. Kamwambia makamo wangu, hebu chukua hiyo kazi, naye akachagua wenziwe watano upande wa Chama cha Mapinduzi, akamtaka na mwenziwe alete watano kwenye Chadema. Wamekaa wamezungumza. Wamezungumza mengi, nadhani wamefanya mpaka ripoti ya mwisho ninaipata, wameshafanya mikutano sita au saba, lakini mikutano ya awali haikuwa rahisi, ilikuwa ni vuta ni kuvute, pa pa pa pa pa pa, Kinana anarudi, mheshimiwa mwenyekiti, ah, kazi ni nzito, kazi ni ngumu. Kaambia we ni makamu mwenyekiti wa chama, mzazi wa vyama vyote, nenda kakae kazungumze. Wamezungumza sasa Kinana na Mbowe, ukiwaweka meza moja hapo huwezi kuamini kama ni wale walioanza mwanzo wakati wanazungumza. Lakini faida yake ni nini? Matunda yake leo Chadema tunao hapa, wamekuja kwenye mkutano wa vyama vya siasa kwa sababu wamesikilizwa, wamesema yao, tumeyasikia, tumezungumza, tukaambia sawa, mmeshazungumza, sasa twendeni boti moja. Leo hapo tunakwenda boti moja. Ndiyo faida ya kuzungumza, na ndiyo mkaona nchi imetulia. Tunakwenda kufanya maendeleo, hakuna papapapapa pa, pa, kwa sababu tumezungumza. Watu wazima huko zamani walisema kwenye mazungumzo hakukosekani amani, mkizungumza amani itapatikana. Kwa tumezungumza leo, nashukuru vyama kumi na tisa vilivyopata usajili ndani ya nchi hii vyote viko hapa, na washukuru sana. Sasa hiyo ni ara ya kwanza ya reconciliation au maridhiano. Sasa sitaki kusema tumemaliza maridhiano, mazungumzo bado yanaendelea. Kuna mambo mengi lazima tuzungumze, mengi lazima tuzungumze. Kwa hiyo mazungumzo baina ya serikali, baina ya vyama vya siasa au kati ya vyama vya siasa bado yanaendelea. Kuna mambo mengi itabidi tuitane, tuzungumze, tuafikiane, tusikilize, tushauriwe, tukubali, tukatae kwa hoja, lakini kwa hiyo mazungumzo, maridhiano bado yanaendelea. Lakini tukasema tukipiga hatua hizi za maridhiano, sasa lazima tukubali sasa tutoke kule tulikotoka wote, tujirudishe tuwe kwenye jukwaa moja la kwamba sasa tunakubali, tumetofautiana, tumezungumza, tumekubaliana. Sasa kwa misingi hii tunayokubaliana, tukae kama Watanzania, kama taifa, twende tujenge nchi yetu. Kwa resilience kutoka tulikotoka mpaka kukubali sasa kukaa kama tulivyokaa hapa, ni ara ya pili inafanya kazi, na ni imani yangu kwamba vyama vya siasa tutaendelea tukubali, tukae kama tulivyokaa hapa, tuendelee kuzungumza mambo yanayohusu nchi yetu na maendeleo ya watu wetu, tutaendelea kukaa. Kwa hiyo ara ya tatu nikasema kama tumeshakubaliana kwa misingi hii, tunakaa pamoja, tufanye mabadiliko basi, reforms kwenye nchi yetu, yaonekane mabadiliko, yaonekane mabadiliko, yanaonekana ndani ya nchi yetu, mabadiliko ambayo tutayafanya kwa kuzingatia katiba yetu, kwa kuzingatia sheria na kanuni zetu, kwa kuzingatia mila na desturi zetu, kwa kuzingatia matamko na maazimio ya kimataifa, lakini kuendana na mila na desturi zetu na mila na desturi za Kiafrika. Sio tu matamko yametoka huko kwa tunalibeba zimazima tunakuja kule, kwa kuzingatia uwezo wetu kiuchumi, lakini sheria zetu, katiba yetu, mila na desturi zetu. Kwa hiyo tukasema mabadiliko yaonekane, na mwisho kabisa tutakapobadilika, tutakapofikia hatua hiyo, ina maana tunajenga upya taifa letu, lisimame liwe taifa la Watanzania, taifa la Tanzania, Watanzania wenye kuamini kwenye mambo yao, Watanzania wenye kujua kwamba hii ni nchi yetu na wenye kusimama kwa ajili ya nchi yao popote pale duniani. Akisimama kama Mtanzania atasimama kwa ajili ya nchi yake, na hatasimama kwa ajili ya chochote kile, bali ni nchi yake. Huko ndiko Mwenyezi Mungu amenielekeza tuelekee, na ni imani yangu kwamba wenzangu mtaniunga mkono, tuendelee huko. Bahati nzuri dhana hii imepata baraka zote za chama changu zote kabisa. Kwa hiyo kwa chama changu tutasimama pamoja, tuwashawishi nanyi wenzetu tuende katika mwelekeo huo, ili tujenge taifa la Tanzania lile lililokusudiwa kujengwa wakati tunapata uhuru, taifa Tanzania ambayo wakati fulani iliwahi kuwika ndani ya dunia hii na watu wakajua Tanzania ipo. Tunataka kurudi kule. Tanzania ikisimama ikiwika, wanajua kuna nchi imezungumza, kuna nchi imesema, kuna nchi inahitaji kupewa heshima yake kwa msimamo wake. Kwa hiyo huko ndiko tunakotaka kuenda. Sasa katika hayo, kama nilivyosema, tuliunda kikosi kazi, lakini tulikuwa na mazungumzo ya pembeni na chama kingine. Kikosi kazi kilileta ripoti yao ambayo ilikuwa na mapendekezo kadhaa, mnaijua, ni ripoti yenu. Kwetu sisi serikali ni ku ni kuyafanyia kazi, tukitambua kwamba katika kufanyia kazi ripoti, ripoti hizo mbili na makubaliano ambayo wenzetu wame, wamezungumza, serikali inatakiwa kutenda haki kwa watu wote. Tunasimama kwenye msingi wa haki kwa watu wote kuendana na katiba yetu, sheria na kanuni zetu, lakini sitaki kuacha mila na desturi zetu za Kitanzania. Hatuwezi kutenda haki kwa kuiga haki za kwengine tukaichukua ikaja kuwa haki kwetu, hata kama inapingana na mila na desturi zetu. Hatuwezi kupokea haki za aina hiyo, kwa tutatenda haki kuendana na yale ya kwetu tunayohusiana nayo. Lengo ni kujenga taifa lenye umoja, taifa lenye mshikamano, taifa lenye upendo kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu kwa vizazi vyetu hivi na vizazi vinavyokuja. Sasa katika hayo kuna wajibu lazima tufanye, kila mmoja wetu ana wajibu wa kufanya katika kuyaendeleza hayo. Kama serikali tuna wajibu wa kufanya, vyama vya siasa mna wajibu wa kufanya, vyama vingine vya kijamii wana wajibu wa kufanya, vyombo vya ulinzi na usalama wana wajibu wa kufanya, wafanyakazi serikalini wana wajibu wa kufanya. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kufanya, lakini msingi mkubwa wa yote hayo ni amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Tukiwa na amani na utulivu ndani ya nchi yetu, haya yote tunayoyasema yanaweza yakafanyika. Nami hapa niwapongeze tena vyama vya siasa, tumeweza kuweka amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Um, kama nilivyosema, kuna mapendekezo yameletwa uh, katika kazi ya kikosi kazi kubwa lililochukua sura kubwa kabisa, mikutano ya hadhara, likifuatiwa marekebisho ya sheria mbalimbali na tuna waziri wa katiba na sheria. Yuko wapi waziri? Ah, yuko hapo waziri wa katiba na sheria. Nimecheki naye, wananiambia sheria kadhaa ziko njiani kurekebishwa, na juzi nilikuwa na kikao na tume ya uchaguzi, na wenyewe pia wako njiani kurekebisha sheria ya tume ya uchaguzi. Lakini kwa waziri wa katiba na sheria kuna marekebisho ya sheria msajili wa vyama, sheria yenyewe vyama vya vya, vya, vya siasa. Kuna sheria kadhaa ambazo zinatakiwa kufanyiwa kazi na ni sheria ambazo wakati zinafanyiwa kazi lazima kuwe na ushiriki mpana, vyama vya siasa, vyama vya kijamii, nani wote waweke hoja zao na tuone zile zenye msingi ziweze kuingia kwenye, kwenye siasa. Kwa masuala ya marekebisho ya sheria mbalimbali tunalifanyia kazi serikalini, na utakapofikia hatua basi tutawaalika mje tukae pamoja kuchambua na tuone tunakwenda vipi. Hatutamalizia serikalini tuseme hii ndiyo sheria, hapana. Kwa sababu tunataka kujenga kwa pamoja, tutawaita mje tukae tuone tunakwenda vipi. Lengo kama nilivyosema, haki za vyama vya siasa ziwe zinaonekana humo ndani. Lakini mbali na mabadiliko ya sheria, la tatu lililochukua nafasi kubwa lilikuwa ni suala la marekebisho ya katiba kwa majina tofauti tofauti, wengine marekebisho ya katiba, wengine katiba mpya, wengine nadhani huko mbele tutakwenda kuelewana kama ni marekebisho au mpya, na definition ya hizo mbili ni nini, tutaelewana huko mbele. Lakini hayo matatu ndiyo yamechukua nafasi kubwa sasa. Na kazi hii tumeifanya kwa Tanzania nzima. Tulifanya kikosi kazi ambacho kilifanya kazi kwa Tanzania nzima, ikawasikiliza watu, viongozi wa vyama vya siasa na watu mbalimbali, viongozi mbalimbali, pata maoni yao, na ndio kile tulicholetewa. Lakini tukasema kuna mambo maalum kwa wenzetu Zanzibar, yanawahusu wao peke yao na miafaka yao na mambo yote yanayowahusu kule. Kwa hiyo tukaamua kuunda kikosi kazi chengine kidogo kikafanyia kazi mambo ya Zanzibar peke yake, na wameshapeleka taarifa yao, ripoti yao kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na huko nako hatua zimeanza kuchukuliwa. Kwa nitakayozungumza mimi hapa leo ni yale ya Tanzania nzima, makubwa ya kitaifa. Kwa niseme kwamba Nianze na la mikutano ya hadhara. Hii ni haki kwa sheria zetu, ni haki ya vyama vya siasa kufanya mikutano yao ya hadhara, na kwa bahati taarifa zote mbili imeibuka kama ni jambo muhimu sana na jambo namba moja. Kwa hiyo uwepo wangu leo mbele yenu ni kuja kutoa ruhusa kuja kutangaza kwamba lile tangazo la kuzuia mikutano ya hadhara sasa linaondoshwa. Vyama vya siasa Aya, asanteni sana, asanteni sana. kumbe uwimbo ni wa kitaifa. <laughs> Nilijua wa CCM peke yao, kumbe ni wa kitaifa. Kwa nasema ni haki kwa vyama vya siasa kuendesha mikutano yao ya hadhara, lakini ndugu zangu, tuna wajibu, tuna wajibu. Kwa upande wa serikali tumeshajipanga kwa wajibu wetu. Wajibu wetu ni kulinda mikutano ya vyama vya siasa. Mnatupa taarifa kama sheria na kanuni zinavyosema, vyombo vinatoa ruhusa, wakiona kuna hatari hawatoi ruhusa, lakini mostly kwa, hali, kwa, kwa hatua tuliofika, ruhusa za kufanya mikutano zitatolewa. Wajibu wetu ni kuwalinda, mfanye mikutano yenu kwa salama, mmalize vizuri, mwondoke vizuri. Huo ni wajibu wetu serikali wajibu wenu vyama vya siasa ni kufata sheria zinavyosema, ni kufuata kanuni zinavyosema, ndio wajibu wenu vyama vya siasa. Lakini kama waungwana, kama wastaarabu wa Tanzania wenye sifa ndani ya dunia hii, niwaombe sana ndugu zangu, tunatoa ruhusa ya vyama vya siasa, twendeni tukafanye siasa za kistaarabu tukafanyeni siasa za kupevuka, tukafanyeni siasa za kujenga na si kubomoa, si kurudi nyuma hapa tulipofika. Twendeni tukaseme siasa za kistaarabu. Sisi ndani ya CCM tunaamini kukosolewa na kujikosoa, na kwa sababu ndio walioweka serikali, wakosoweni kwa sababu mimi naamini mkinikosoa, mnaniambia changamoto iko hapa, na nikiifanyia kazi ile changamoto, watu wakipata imani na mimi, naendelea kubaki na ndiyo maana mimi siwaiti nyinyi vyama vya upinzani, hapana. Mimi nawaita nyinyi vyama vya kunionyesha changamoto zilipo, si vyama vya upinzani. Mnampinga nani? Mnampinga nani? Ndani ya Tanzania tunapingana kweli? Tunaoneshana changamoto ziko wapi, tunaoneshana kasoro ziko wapi, na mkinionyesha nikiwa msikivu, nikizitekeleza, una nafasi kweli? Huna, kwa sababu watu watakuwa na imani na mimi niliyotengeneza hiyo changamoto. Kwa twendeni tukafanye siasa za kistaarabu, tusende kutukanana kutukanana sio mila zetu tena uwanjani jua majukwaa sio mila zetu, sio mila zetu, sio dasturi za, za Watanzania. Kusimama juu ya jukwaa, we Samia Suluhu, we huna adabu wewe, we miguu yako imekwenda upande, wewe kichwa kama mbuzi wewe. Samia Suluhu anaweza akawa na upeo mkubwa wa ustahamilivu kama alionao, sababu yananipata lakini na, na, na, na nyamaza kimya. Uongozi maanake nini? Ustahamilivu, na ndio katika zile ara nne imo, unastahamili, unasema hili nalo litapita, tunakwenda, nchi iko vizuri, tunakwenda. Sasa Samia Suluhu anaweza akastahamili, mshabiki wake chawa wake chawa wake anaweza asistahamili akaja akavaana na chawa wako wewe uliyetukana, balaa likaanza hapo. Kwa hiyo tusende kuchokozana, nendeni kasemeni, hawa watu hawa waliahidi barabara kutoka Kakoko mpaka sijui wapi huko Manyovu, sijui wapi itajengwa kwa miaka mitatu, hawakujenga. Waongo, hawatoshi. Ukisema sasa, du, kumbe haijesha. Mbio we mbara wa njoo, kwa nini barabara haijesha? Kuna nini? pesa sijui nini, hebu ongea na hawa na hawa na hawa, waambie wakupe pesa. Barabara inajengwa, ukisimama tena husemi, utatafuta jengine useme, na ukitafuta jengine ukisema, si ndio maendeleo ya Watanzania? Ndio maendeleo ya Watanzania. Twendeni tufanye siasa hizo. Tunakosea haki za binadamu, twambieni mmekosea haki za binadamu, mmekiuka moja, mbili, tatu, tutarekebisha hivyo na wengine pengine wakivutiwa na jinsi unavyonirekebisha mimi na jinsi unavyoona mambo, atasema ah, mimi chawa wa hawa bwana. Si unaona anavyoirekebisha serikali, si unaona hawa wanavyokwenda. Ina maana wana jicho la kuona, watakuwa chawa wako, watakuganda wewe sasa. Lakini tukienda tukitukanana, tukianza kushambuliana, tukianza kurusha makashfa, ah, ah, nchi haitakalika. Ule ule ule ule turidhiane na turudi sasa kwenye mstari, twende pamoja, haitokuwepo. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, fursa inatolewa, tusende kuitumia vibaya. Twendeni tukafanye siasa, rekebisheni serikali, isemeni serikali, onesheni mapungufu ili serikali jirekebishe na ifanye kazi yake. Hiyo ndiyo kazi yetu kubwa. Sasa ukienda huko umekereketwa, najua wengine tuna nyoyo za kukereketwa mpaka sasa. Hiyo hiyo kalbikasi hiyo haitufikishi pahali. Ukiamua unapanda kiriri, jidhatiti kwamba nakwenda kupanda kiriri, nakwenda kuitoa serikali. Na pale ambapo tutafanya vizuri, msisite kupanda viriri, mkasema serikali imefanya vizuri. Najua mtakwenda kusema serikali hii ina madeni, ni kweli, lakini nenda kwenye uchambuzi wa madeni yamefanya nini. Usiseme tu ina madeni, lakini sema serikali ina madeni, lakini tunashukuru kwamba sasa reli makandarasi mpaka Kigoma wapo, kwamba sasa sijui kitu gani kinakwenda. Hiyo ukisema tu serikali ina madeni wa wa wa, atakuja kupanda mwenye serikali yake naye aje akusute. Mkianza kusutana vibaya, ndio mnaanza sasa kurushiana kashfa mnakwenda ku. Uongo haujengi, lakini kweli inajenga. Kwa niombe sana, twendeni tukafanye mambo yetu kwa ustaarabu. Mekaa na vyombo vyangu vya ulinzi na usalama na nitakaa nao tena. Kazi yetu ni kuwalinda, lakini sasa unapokithiri ukakiuka uka yale ambayo unaelekezwa, basi sheria, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria lakini lengo letu, kazi yetu ni kuja kuwalinda kwenye mikutano yenu. Swala la marekebisho ya sheria nimeshayasema, na pengine si muda mrefu waziri atatoa taarifa yake, hatua iliyofikiwa na tunafanyaje hizo cons consultation, ushauriano baina ya serikali na vyama vya siasa katika yale marekebisho yetu ya, ya, ya, ya hizo sheria tunayafanyaje, lakini naona mambo mengi yamezungumzwa kwenye ripoti ya kikosi kazi na ndiyo iliyotupa mwelekeo wa kufanya marekebisho ya hizo sheria. Lakini pia sio mbaya tukikaa tena na vyama vya siasa baada ya kuchukua yale mambo yaliyosemwa kwenye ripoti ya kikosi kazi na kuyafanyia kazi, si vibaya kukaa tena nanyi tukaweza kunyoosha zaidi wapi pakae vipi kwa mustakabali wa nchi yetu, kwa uwezo wetu wa kiuchumi. Narudia tena, kiuchumi, sheria zetu, katiba yetu, mila, desturi zetu. Uh, swala la katiba limezungumzwa na kila mtu kwa staili mbalimbali mbali, kwa majina mbalimbali mbali. Kwa bahati nzuri nadhani ilikuwa mwaka jana mwezi wa kikao cha mwezi wa sita, mwezi wa saba, nilikaa na chama changu tukakubaliana nasi kuungana na vyama vingine kutoa tamko la kukubali mchakato wa marekebisho ya katiba. Sasa hili nalo nataka kuambia kwamba serikali inadhamiria kukwamua mchakato wa marekebisho ya katiba kwa jinsi tutakavyokuja kukubaliana hapo mbele, lakini tuko tayari kukwamua ili tuanze sasa. Kamati kadhaa zifanye kazi kadhaa za kuangalia mambo kadhaa. Tumekuwa brainstorm, wengine wanasema tuanze na katiba ya Warioba, wengine tuanze na katiba pendekezo inaitwa eh, lakini ile ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na nne si ndio? elfu mbili na kumi na nne ni miaka mingapi sasa? Minane. Kuna mambo kadhaa yashabadilika, lakini kuna mambo ya ulimwengu pia ambayo yamebadilika. Wakati ule yalikuwa ndio yanatuongoza kwenye yale, kuna mambo kadhaa yashabadilika. Kwa kuna haja ya kuiangalia hali halisi ya sasa hivi, hali halisi ikoje? Je, yale yaliyomo mle mangapi yanatufaa, mangapi hayatufai? Tunakwendaje? Kwa inawezekana zile mbili zote zikawa sio vyanzo vizuri vya kuanzia mambo yetu, tukaanza na tulionayo. Yepi mazuri, yepi yarekebishwe, yepi yaende vipi kwa hii tulionayo, lakini tukakopakopa kutoka kule kama ilivyosemwa kule na mengine ambayo hizo kamati zitakazoundwa zitakuja nayo, lakini nataka kuwapa faraja kwamba si muda mrefu tutakwenda kuanza na kamati itakayokuja kutushauri. Nataka niseme katiba hii ni ya Watanzania, si ya vyama vya siasa. Kwa tutakapokuja kuunda kamati itakayokuja kutushauri tuendeje itaingiza Watanzania wa, wa sekta na nyanja zote. Humo tutakuwa na vyama vya siasa, humo tutakuwa na vyama vya kijamii, humo tutakuwa na Watanzania walioko kwenye international communities, humo tutakuwa na wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, humo tutakuwa na all walks of life zitakuwemo kwenye hiyo kamati ili waje na kitu ambacho kitakuwa cha Watanzania, sio cha vyama vya siasa, katiba ya Watanzania. Kwa faraja ninayowapa ndugu zangu wa vyama vya siasa kwamba madai yenu ya muda mrefu sasa yanakwenda kukwamuka na kuanza kufanyiwa kazi. Nataka niwaambie hatutakuwa na kamati itakayoelewa vuguvugu, leo wapi, leo twendeni, leo wapi. Ah, ah. Tutakuwa na kamati itakayofanya kazi zake kwa maelekezo tutakayowapa, kwamba nini wanasema terms of reference, hadidu rejea. Hadidu rejea ni hizi kumi na mbili, kumi na sita, thalathini. Nendeni fanyieni kazi hizo, pahali wapi wapi wapi tutawapangia vizuri tu, tutawapangia vizuri, lakini sio lile vuguvugu tena we, we, we, Tunataka wakati mchakato unaendelea, nchi iko calm and cool, inaendesha shughuli zake za maendeleo, inaendesha shughuli zake za maendeleo, sio vuguvugu ambalo litakwenda kusimamisha kila kitu. Tunaangalia wote tu kwenye katiba. Katiba Watanzania hawatakuja kushiba katiba, Ikiingia njaa hapa, hawakulima mtakuja nipigia kelele, kuna njaa. Tusipojenga vituo vya afya na kuboresha afya zetu, mtakuja kunipigia kelele. Tusipojenga kitu gani sijui barabara, mtakuja kupiga kelele. Watanzania hawatakuja kula katiba, hawatakuja kupita kwenye katiba, kusafiri hawatakuja ku... hivyo. Kwa hiyo kazi za maendeleo lazima ziendelee, lakini na mchakato na wenyewe uanze, tuelekee huko kwenye marekebisho ya katiba yetu ya Tanzania. Kwa hiyo leo hii nimesema nije niwape faraja hizo tatu. Tunauanza mwaka tukiwa tayari tumeshatoa ruhusa ya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kuendelea, lakini pia kuna marekebisho ya sheria kadhaa ndani ya nchi yanaendelea na yatatuhusisha vyama vya siasa lakini pia tunakwenda kukwamua mchakato wa marekebisho ya katiba yetu Tanzania, tunakwenda kuyafanyia kazi hayo. Kwa leo hii nimesema tuitane, tupeane hayo mambo matatu, lakini la nne kama nilivyoanza kulisema ni kuwashukuru sana sana sana vyama vya siasa. Nchi yetu imekuwa kamu imetulia, kuna amani, kuna utulivu. Niliwahi kuzungumza na wengine wakasema, ndio, kwa sababu mmetufunga miguu na mikono, lakini sasa ile kamba tumeifungua, haina maana mkafanye fujo. Hivi tulivyokuwa ndio ustaarabu unaotakiwa, ndio ustaarabu unaotakiwa. Tukafanyeni shughuli zetu na huku tunafanya shughuli zetu za kisiasa, na ndio wenzetu waliotuletea hiyo demokrasia wanavyofanya wako kimya, maendeleo yanakwenda na shughuli zao za kisiasa zinakwenda. Huwasikii wamevurugana, wamechomana mipira, wamefanyaje? uh -uh. Huwasikii. Kwa wanapoichochea demokrasia huku ya aina hii, si watengenezaji. Na ndio maana nikasema tutakwenda kwa katiba, sheria, kanuni, desturi zetu, mila na desturi zetu. Watanzania hatuna mila hiyo vurugu, kikiri kiki Ndiyo, maeneo mengine ni warriors, lakini warriors kwa maana zao, sio kwa maana ya kuharibu taifa. Ndugu zangu wa kikurya kule ni warriors, lakini kwa maana zao huko na mazingira yao huko, sio kwa maana ya kuharibu taifa. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, sana sana, mimi dada yenu, mama yenu, leo nimesema tuanze mwaka kwa haya matatu, na niwaombe mkaniunge mkono. Nia yangu, dhamira yangu ni kuendesha taifa lenye amani na utulivu, taifa lenye maendeleo makubwa. Ni kupitia amani na utulivu ndio tunaweza kwenda na maendeleo makubwa. Nasema kwa mengi na nakopa tu, ndio nakopa kwa maendeleo makubwa, na mnayaona, na kila inayoingia nasema imeingia kwenye SGR tumekopa FDB, imeingia sijui kwenye daraja, tumekopa World Bank, imeingia kwenye elimu, tumekopa hapa. Hivyo nikitegemea pesa ya kidata hapa ndani hatwendi, ndugu zangu, na mimi nataka nimalize mitano yangu hii mpaka ishirini na tano nikiwa nimeifanyia kitu Tanzania, nimeiletea maendeleo ya maana Tanzania. Sitaweza kufanya hivyo kama hakuna utulivu ndani ya nchi. Tanzania ni yetu, wala sio yangu. Twendeni tukafanye shughuli zetu za kisiasa kwa amani na utulivu, tujenge nchi yetu. Ndio dhamira yangu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nawatakia mwaka mwema, nawatakia mikutano mema. Kwa wale wenye fedha zenu, IGP yupo, angeanza kupokea maombi ya mikutano lakini kwa hivyo tulivyozungumza mimi niwatakie kila la heri, lakini waombe sana, huu sasa ndio mwendo wa kwenda. Tukiitana vyama vya siasa, basi wote tunakuja hapa, lakini mazungumzo yanaendelea. Kuna mengi ambayo lazima tuzungumze, mazungumzo yanaendelea, kurekebishana kunaendelea na mambo mengine yatakwenda vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza.